赛斯说，细胞有返老还童的能力。灵性导师赛斯分享了许多关于现实本质的见解，包括人体的非凡能力。根据赛夫的说法，我们的细胞具有令人难以置信的恢复活力和再生能力。赛斯在他的一个教义中解释说，衰老过程并非不可避免，而是对人体局限性根深蒂固的信念的结果。他认为，通过改变我们对衰老的信念和态度。 我们可以激活细胞的恢复活力，并在晚年保持年轻的活力。为了证明这一点，赛斯邀请他的学生将他们的细胞想象成微小、充满活力的生物，能够改变自己和环境。他鼓励他们将思想和情感集中在健康、快乐和活力上，而不是恐惧和局限上。随着时间的推移， 赛斯的许多学生报告说，他们的健康和福祉有了显著改善，包括精力充沛、头脑清晰和适应力增强。他们开始以新的眼光看待自己的身体，将其视为充满活力且不断变化的有机体，能够实现巨大的转变和成长。正如赛斯所说：“你不是你生物学的受害者，你是你现实的创造者。你的细胞已经准备好并愿意回应你的每一个想法和情绪。” 拥抱你内在的力量，你会看到其复兴展现在你眼前。